हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो लीब्रा कैल्क की है और हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने कहा है कि सर लीब्रा कैल्क में हम कैसे रेंट बिटवीन और चूज दोनों एक साथ लगाना है कैसे लगा सकते हैं तो देखिए बहुत आसान है समझिएगा इज इक्वल टू पहले चूज लगा लेते हैं तो C H double O S E choose लगाया हमने ब्रैकेट को ओपन किया यहाँ पे अब चूज लगाने के बाद यहाँ पे हमको रैंड बिटवीन का प्रयोग करना है तो यहाँ पे लिखिए रैंड बिटवीन ठीक है ये इस तरीके से लिख दीजिए रैंड बिटवीन ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए अब देखिए गिनिए कोठो है ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एड्रेस हुआ गिनिए ये तो यहाँ पे एक से लेके नौ लिख दीजिए ठीक है ब्रैकेट को बंद कर दीजिए कॉमा दे दीजिए कॉमा देने के बाद क्या करना है पहले न्यू कॉलोनी को चूज़ कर लेंगे चूज़ कर लिया एफ फोर दबाएंगे तो फ्रीज हो जाता है देखिए फ्रीज हो रहा है हो गया लिब्रा कैल्क में भी हो जाता है ठीक है कॉमा दे दीजिए फिर आप राघवनगर को ले लीजिए ठीक है और राघवनगर को लेकर के F4 दबा के फ्रीज कर दीजिए फिर कॉमा दीजिए और कॉमा देने के बाद फिर अब रामनाथ देवरिया को ले लीजिए सब मोहल्ला का नाम है ठीक है अब लोकल का एड्रेस है तो लोकल का ही डाल दिए हैं हम लोकल के ही रहने वाले हैं तो ये हो गया अब लाइन से सबको करते चलिए इसी तरीके से इसको भी करिए कॉमा देंगे फिर इसके बाद इसको करेंगे ठीक है सेवन हो गया सेवन के बाद करेंगे ये साकेत नगर को तो ये ऐसे हो जाएगा फिर यहाँ पर आइए और फिर यहाँ पे एफ फोर दबा के फ्रीज कीजिए फिर कॉमा दीजिए और फिर यहाँ पे इसको भी कर दीजिए एफ फोर दबा के फ्रीज कीजिए फिर कॉमा दीजिए और कॉमा देने के बाद इसको भी एफ फोर दबा के फ्रीज कर दीजिए और बंद कर दीजिए और बंद करने के बाद एंटर कर दीजिए तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली भीखमपुर रोड आ जाएगा देखिए ना आगे है ना अब यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली न्यू कॉलोनी आ गया अच्छा इसको नीचे ट्रैक करवाइएगा तो क्या करता है ये सब ऑटोमेटिकली समझ में आ रही होगी कि ये कैसे आ रहा है तो अगर आपको ये चीज पसंद आई हो तरीका तो मैंने बता ही दिया कैसे करना है इसी तरीके से आप इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं आप बाहर क्लिक करिएगा ना तो बार बार ये चेंज हो जाएगा जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहीं क्लिक करेंगे यहाँ पे कहीं क्लिक करेंगे तो देखिए अब ये ऊपर न्यू कॉलोनी आ गया तो ये बार बार चेंज होता रहेगा और इस तरीके से आप चूज और रेंट बिटवीन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं अलग अलग एड्रेसेस को फेच कराने के लिए भी कर सकते हैं और इसी तरीके का कोई और भी डेटा हो तो आप उसके लिए भी एक काम कर सकते हैं तो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए thank you for watching this video